えー、っとですね、えー、っとハッピーセットの、はい、えー、っとチーズバーガーのセットではい、えー、ポテトの S にしていただいて、はい、えっとアップルジュースでえっと飲み物はアップルジュースでお願いします。アップルジュースですね。 あで4番は、えっと、おもちゃは4番で4番ですいませんドリンクもう一度いいですかえっ、ー、とアップルジュースでお願いしますすいませんもう一度お願いしますえっ、ー、とアップルジュースでお願いしますアップルジュースでありがとうございます、はい、他ご注文ございますかえっ、ー、とあとはですねえっ、とチキンマックナゲットのはいえっ、とハッピーセットですねセットでナゲットのハッピーセットではい で、ポテトの S で、はい、えっ、ー、と、同じようにアップルジュースで、はい、えっ、ー、と、おもちゃ4番で、はい、ありがとうございますで、もう一個同じものを、ハッピーセットいただきたいんですけれども、同じではい。はい、A さんますえっ、ー、と、それからですね、えっ、と、ビッグマックのセットを一つください。はい。で、飲み物、えっ、と、飲み物がですね、はい、えっ、と、アイスコーヒーで、

290円です、はい、ポイントカードお持ちですか大丈夫ですはいすいません5200円でお願いしますはいすいませんはい5200円ですねお願いします3000円と、はい ください、はい、ありがとうございます、はいどうもありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、お気をつけください、ありがとうございます。